Со доделување на награди за најдобрите спортисти на Угада, со прогласување на победниците од универзитетските спортски игри и со ревијалниот натпревар со Универзитетот од Бугарија, се одбележа финалната спортска манифестација на Угада, која беше во рамките на патрониот празник. Сега имах студентски Денеска е голем ден за универзитетскиот спорт, бидејќи реализираат Центар на Универзитетот Гоце Делчев од Штип. На оваа финална манифестација во ревијалниот надпревар што се одигра меѓу екипата на Угада и екипата на Универзитетот Свети Климент Охридски од Бугарија победи екипата на Угада со резултат од 94 наспроти 58. Манифестацијата беше збогатена со шоу програма на танцова група на Бугарскиот универзитет. Овој настан се искористи за прогласување на победниците во кошарка, одбојка и пинг-понг од универзитетските спортски игри. Медал за прво место во одбојка жени доби екипата на факултетот за информатика, второ место за медицинскиот факултет, трето место за екипата на општа медицина. Во надпреварувањето на одбојка мажи, првото место го освои екипата на медицинскиот факултет, второ место екипата на филолошкиот факултет и трето место за факултетот за туризам и бизнис логистика. Во кошарка мажи мажи првото место го освоија ФПТН, второто место екипата на туризам и бизнес логистика Скопје, трето место го поделија медицинскиот факултет и градежен факултет. Во пинг-понг првото место го однесе Саздов Дејан од факултетот за информатика, второто место за Никола Трајков од факултетот за туризам и бизнес логистика, а третото место го поделија Александар Антоаниев од ФПТН и Стефан Штрков од медицинскиот факултет. Во пинг-понг жени првото место го зеде Марија Бошкова од факултетот за туризам туризам и бизнес логистика. На манифестацијата благодарници и награди за особен придонес зедоа и каратистите кои успешно го представија универзитетот на меѓународен план, а тоа се Жарко Арсовски, Емил Иванов, Ристе Доневски и Никола Рилјак.